hartlik welkom by hierdie Bybelskool reeks van 5 episodes. Jy's ook in hierdie Pinkstertyd praat ons baie, dink ons baie oor die koms van God die Heilige Gees. En ek wil vir jou uitnooi om hierdie reeks aan ander bekend te stel, maar om hierdie reeks ook self te luister, miskien weer te luister, die tekste te gaan merk en op te soek in jou Bybel. En my hartse gebed is dat na hierdie reeks van vijf lezingen oor God die Heilige Geest en die gaves van die Heilige Geest, dat daar net een nieuwe dimensie in jou geestelike leven gaan aanbreek. Dat iets niets vir jou gaan oopgaan. Iets wat ek in my eie leven ervaar het, dat het ook in jou leven sal gebeur. Wanneer daar een nieuwe verhouding met God die Heilige Geest kom, en jy sy werking begin beleef en ervaar, en sy gaves ervaar wat dier jou functioneer. Nou, Ek wil voorstel, hier is die handboek waaruit ek net 'n gedeelte elke keer van die gawes gaan hanteer. Ehm um, ek nooi vir jou uit om die boek by die kerkkantoor te bestel. Ehm um, 9978000 skakel ons hier in Pretoria en uh, ons kan vir jou die boek self versend ook en ons kan andersins hom vir jou hier beskikbaar stel. Uh ek dink nie hy's meer enigstens beskikbaar ernstiger Ek weet nie hoeveelste druk is dit wat reeds weer uitverkoop is, maar ons het 'n hele klompie nog hiervan by ons in die kantoor. So kry gerus wanneer die Heilige Gees werk, uh die gawes en die persoon en die gawes van die Heilige Gees. Ek nooi vir jou hartlik uit om die boek in die hande te kry en saam met hierdie lesings dan dit deur te gaan. As ons begin om te praat oor die gawes van die Gees, dan besef ek natuurlik Die belangrikste is, het jy 'n verhouding met God die Heilige Gees? In die taal van die Bybel is jy vervul met die Heilige Gees. Is jy seker dat jy onder beheer van die Heilige Gees lewe, dat jy wandel deur die Gees, dat jy die begeertes nie van die ou natuur nie, maar van die Heilige Gees gehoorsaam, dat jy onder sy leiding en onder sy beheer lewe. Al hierdie verskillende uitdrukkings sê eintlik maar net een ding. En dit gaan oor jou persoonlike verhouding met God die Heilige Gees. Ja, baie mense sê ek het 'n verhouding met Jesus. Ek het hom leer ken as my verlosser. In daai tyd toe ek so gestry en geveg het oor my verlede en my sonde, was Jesus se antwoord en sy liefde en sy vergifnis vir my so realiteit en ek het 'n nuwe verhouding met hom begin. My Vader se troue sorg, die ken ek van baie lank en sy liefde en sy beskerming en my verhouding met hom is 'n realiteit. Maar die Heilige Gees, ek weet nie of ek 'n verhouding het met hom nie. Hy's nie 'n werklikheid in my lewe nie. Ek praat nie met hom nie. Ek bid nie tot hom nie. Ek weet nie hoe werk hy in en deur my nie. Ek hoor nie sy stem nie. En dit vat my so terug na my eie lewe op 'n stadium, ek was al in my 6de jaar teologiese studies gewees, toe ek vir die eerste maal gekonfronteer is met hierdie vraag. Sal almal opstaan wat 100% seker is dat hulle vervul is met die Heilige Gees? Nou, <laughs> ek kan vir jou sê, toe ek daai vraag hoor, het ek dit nog nooit vroeër daaroor gedink nie. Ek het nie geweet nie. Ek het rondgekyk wat doen die ander en toe niemand opstaan nie, toe bly ek ook maar sit. En daar staan toe so vier uh studente agterop. En toe sê die dominee, daai vier studente is die enigste vier in hierdie saal wat in hierdie oomblikke binne die volmaakte wil van God is. Kyk, toe kom hierdie teologiese hoogmoed in my na vore en ek sê, maar wie is hy om te oordeel? Hoe kan hy sê ek is nie volkome in die Here se se wil nie? Maar diep in my hart het ek 'n stryd gehad, want ek is frustreerd in my geestelike lewe. Ek sukkel met sonde. Ek kry nie oorwinning oor sonde nie. Ek het nie geweet dat die Heilige Gees vir my oorwinning gaan gee. En dat as ek in my eie krag teen my ou natuur veg, gaan daar nie oorwinning kom nie. Ek het ook gesukkel om die stem van die Here te hoor. Dan as ek hier dan hoor ek ek moes eintlik daar gewees het, dan gaan ek nie en dan hoor ek ek moes gegaan het nie Hier was seën, daar het iets wonderliks gebeur. Ek mis dit aan mekaar. Ek is nie by die Here en by sy wil en op sy pad nie. En ek is frustreerd omdat ek weet ek het my lewe vir Christus gegee om voltyds vir hom te werk. Ek wil sy getuie wees. En ek het nog niemand na die Here gelei nie. Ek hoor van my maats wat mense help en van die medestudente na die Here toe lei en vir help om vrede te kry. En ek wil dit so graag doen. Maar Here, hoekom wil U my nie gebruik nie? Ek het nie vrymoedigheid nie. Ek is skaam, ek is bang om te praat. Ek het honderde verskonings elke keer. Jy sien, in my geestelike lewe was ek gefrustreerd en ek het geweet iets iets haper. Ergens is iets te kort. En toe hy die dominee praat oor God, die Heilige Gees, Toe besef ek maar ek weet ons aanbid 'n drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Maar ek ken die Vader en die Seun, maar nie die Heilige Gees eintlik nie. Ek aanbid eintlik 'n twee eenheid en nie die Bybelse God wat 'n drie eenheid aan ons geopenbaar is nie. As 'n drie eenheid geopenbaar is nie. Nou, jy besef natuurlik net dat op daai stadium het die dominee verduidelik Hoekom hy sê jy buite God se wil is? Want in Efesiërs 5 vers 18 haal hy aan staan daar is 'n opdrag in die skrif word vervul met die Heilige Gees. Dis God se standaard, dis sy opdrag, word vervul. Nou as jy ongehoorsaam is aan 'n opdrag van die Here, is jy binne God se wil? Nee. So skielik het ek besef Dis waar. Ek is nie in die sentrum van God se wil nie. Ek mis iets. Ek het nie hierdie verhouding wat ek naby en met die Heilige Gees leef en hy in my en deur my leef en werk nie. Ek het so behoefte eintlik om God in my te beleef en te ervaar en sy werking deur my te sien. Daai oggend het ek besef ek moet gaan regmaak en doen wat die dominee sê. As jy 'n opdrag het, word vervul met die Heilige Gees, dan moet jy net die Gees vra want hy wil jou vervul. Dis God se grootste begeerte om jou lewe volkome te beheer en die vrye reg in jou lewe te hê om met jou lewe te maak wat God wil. Ek het toe besluit Ek sal een kant gaan, ek het daar langs 'n stroom gaan sit en ek het lank gebid en gevra, Here asseblief, kom vervul my net. Ek het dit nog nooit gevra en ek het dit nog nooit in my lewe erken of of die reg gegee om oor te neem nie. Nou goed. Ek doen dit nou. En ek het gedog nou gaan dit nou net klaar wees. Maar toe spring hier 'n ou natuur in my binneste op wat veg en nie wil oorgee nie en daar's 'n stryd in my om sommer die beheer van my hele lewe vorentoe aan Jesus oor te gee. So my vraag nou vir jou is, is jy vervul met die Heilige Gees? Voor ons kan praat oor sy werking, sy functionering, sy vrug, sy gaves, moet jy seker wees dat hy die volle reg en beheer in jou leven het. Kom ek lees net vir jou wat staan daar in Ephesians 5 vers 18. Moet jylle nie aan drank te buiten gaan nie. Daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees julle vervul. Laat die Gees julle vervul. Dis 'n opdrag. So wat is vervulling met die Heilige Gees? Ek dink dis 'n een groot probleem dat daar baie verwarring is. Daar's mense wat dink vervulling met die Heilige Gees is om om een of ander ervaring of belewenis na te jaag. En ons sal allerhande snaakse goed doen om dit ook aan die gang te kry en te probeer om iets te beleef en te ervaar en dan glo hulle dis die Heilige Gees. Daar's groot verwarring dat mense dink hulle moet iets voel of hulle moet een of ander manifestasie in hulle lewe hê. Hulle moet omval of hulle moet iets beleef wat nou bo natuurlik is. Natuurlik gebeur dit as die gees van die Here 'n menselewe oorneem, dan verander dinge en dan gebeur daar dinge wat jy vroeër nie geken het nie. Maar die gevaar is dat ons soveel vrees in ons hart het dat die gees gaan nou snaakse goed met ons doen. Ek was so bang geweest om my lewe volkome aan die gees oor te gee omdat al inligting wat ek oor die gees gehad het is mense wat vir my vertel het van ander gelowe eintlik ander sektes wil ek amper sê dat hoe hulle rondkruip en skree en gil om die gees te kry. En hoe dat ek gehoor het hoe dat mense snaakse goeters doen om te wil die gees aan die gang te kry sodat ek nou iets kan beleef sodat ek uh kan sê ek is nou ook vervul. Geesvervulling is nie 'n soeke na ervaring of 'n manifestasie of 'n bepaalde emosie nie. As jy gaan kyk na wat ons hier in Efesiërs gelees het, dan gebruik hy eintlik 'n baie interessante beeld hier. So hy sê moenie dronk word van wyn nie, sê die ou vertaling. Hierdie het ons gelees. Moenie julle aan drank te buite gaan nie. Moenie, julle weet wat dit is as alkohol oorneem in jou liggaam. Jy weet hoe word 'n mens anders as jy gedrink is. Hierdie skaam ouetjie, hy het skielik vrymoedigheid. Hy praat nou met enige iemand. Vroeger in die hoekie gesit, nou staan hy op die tafel en hy hou toesprake. Die ander ou was vreeslik afsydig. Hy meng nie met mense nie, hy skaam en teruggetrokke. Maar wanneer hy 'n paar doppe in het, dan sy onder die alkohol se beheer. Dan raak hy vatterig en vryerig en hy raak heeltemal anders as wat hy vroeër was. Dis wat drank aan 'n mens doen. Nou gebruik die Bybel juist daai beeld van hierdie persoon wat van nature toehande het en synig is hoe wêreld maar sy onder die invloed is, dan wil hy net vir almal geld gee en vir almal nog 'n drankie koop. Dan sê hy groot meneer. Moenie onder die invloed van drank en alkohol kom nie. Moenie dronk word van wyn nie. Maar word met die gees vervul. Want as die gees jou lewe begin oorneem, dan begin jy 'n meer liefdevolle mens raak wat uitreik na ander om hulle te help. Dan word jy iemand wat vrymoedigheid het om te getuig en dan praat jy maklik oor die Here. En dan praat jy die regte tye, die regte dinge. Wanneer die <laughs> Gees jou vervul, dan begin jy gee van jouself, van jou geld, van jou goed. Jou lewe gaan verander. Want nou kan jy saam met Paulus sê, ek leef nie meer nie, Ek het saam met Christus gesterwe, maar nou leef Christus in my. Sy gees leef dier my. Daarom het ek een ander leven. Daarom is ek anders as wat ek vroeger in my leven was. Kan ek vir jou vraag, is jy vervul met die heilige gees? Die disciples wat drie jaar lang saam met Jezus geleef het, vir wie Jezus ook verduidelik het, dat as hy weggaan, los hy hulle nie alleen nie, dit gaan vir hulle beter wees dat hy weggaan, Want dan stuur hy sy gees om in hulle te wees, in te woon vir altyd. En dan oral en altyd, enige oomblik, is God in my, by my, met my. God die Heilige Gees bekragtig my, lei my, praat met my, gebruik my in sy diens. Daarom het daar 'n beter bedeling vir hulle gewag. En ons sien hoe dat hierdie klompie disippels wegkruip en bang is in die bovertrek totdat die Heilige Gees hulle vervul. En toe die vuur vlamme uit die hemel kom en die wind begin waai en God oor hulle blaas en Jesus vir hulle kom vervul met sy Gees en hy hulle lewe oorneem, toe was hulle anders. Toe het hulle lewe verander en was hulle meer skaam, nie meer bang nie, hulle in die strate uitgegaan en vir mense vertel van Jesus wat gesterf het vir hulle sonde, maar wat opgestaan het en leef en nou jou hart kan kom skoonmaak. 3000 mense kom tot bekering. 5000 kort daarna is volgelinge van Jesus. Dit sê vir ons een ding. En dit is dat ons kan nie Christene word, ja, wedergebore deur die Gees, maar ook nie Christene wees sonder die Heilige Gees nie. Want dis die Gees wat hierdie disippels getuies gemaak het wat hulle in staat gestel het. Soos vir Petrus wat te skaam was net van tevore om te sê hy's 'n volgeling van Jesus, toe hy vervul is op Pinksterdag, toe sy nie meer skaam het toe staan hy voor al hy soldate en skrifgeleerdes op en almal wat vir Jesus gekruisig het en hy sê vir hulle julle wat vir Jesus gekruisig het, julle moet weet dat dit sonde was, julle die seun van God vermoor. Maar hy het uit die dood opgestaan en daar's 'n nuwe bedeling vir julle en hy wil julle sonde vergewe en vir julle tye van verkwikking gee dat julle nuut kan wees en nuut kan word en die ou dinge kan weggaan. Wat 'n wonderlike ding om te besef dat die Gees bring nuwe lewe. As jy mooi gaan kyk na die perspektief, dan is Efesiërs 5 se opdrag aan die begin van hoofstuk 5 vers 18 en dan skryf hy verder na hoofstuk 6 toe oor eintlik wat dit beteken om geesvervuld te wees. Want dan verduidelik hy, geesvervulling is eintlik Jesus wat in jou kom woon en nou sy beeld uitdra deur jou. Dat sy gees nou in jou begin om 'n nuwe mens tentoon te stel. Dat jy gaan begin besef dat wat nou gebeur het praktiese impak op my hele lewe. Daarom sê hy, As die Gees jou vervul sê hy eintlik, hy sê laat die Gees jou vervul en wat gaan dan gebeur? Wat gaan die gevolg wees? Daar gaan 'n nuwe verhouding tussen jou en God kom. Die Gees gaan jou kom help om die Here te loof en te prys en jou verhouding met hom gaan nuut word. Dit sê hy spesifiek in vers 19. As jy gaan kyk na wat hy verder sê in daai hoofstuk hierso van vers 21 uh eh, tot 32, dan sê hy As geesvervulde gaan jou huwelik nou anders lyk. Jy gaan anders optree. Jy gaan ander verhoudinge hê. Jy gaan jou maat respekteer en eerbiedig en lief hê en opoffer ter wille van jou maat. Jy gaan nie soos vroeër wees nie. Jy gaan anders wees. En jou vrou of jou man gaan agterkom dat Jesus in jou leef. Dat jy vergewe, dat jy respekteer aksepteer dat jy lief het, dat jy opoffer, dat jy vir die ander lewe en nie meer so selfgesentreerd is nie. Jy sien, dis die geheim van geesvervulling. Dit het 'n effek in jou verhouding met God, jou uh, lewensmaat, jou huweliksmaat en dit het ook 'n verhouding met jou kinders, met jou gesin. Gaan kyk bietjie wat sê hy in hoofstuk 6 vers 1 tot 4. Hoe gaan dit verander? As die Gees jou vervul, gaan jy oor Jesus begin praat en jou kinders begin leer van Jesus, van die Bybel. Dan gaan Jesus in die sentrum wees van julle gesin. En julle gaan mekaar lief hê en julle gaan nie mekaar tart en uit uitlok en uh, kwaad maak en irriteer nie. Nee, daar gaan 'n mooi verhouding wees tussen ouers en kinders. Dieselfde by die werk. Hy gaan in uh, vers 5 tot 9 in hoofstuk 6 van Efesiërs verduidelik hy ook hoe dit 'n effek gaan hê as die Gees jou vervul, gaan jy anders te by die werk wees. Jy gaan jou werk nou vir die Here doen. En as jy 'n werkgewer is, gaan jy jou werknemers baie beter en billik behandel. En die Here gaan teenwoordig wees in die werksituasie. Die Gees van die Here as hy jou vervul, dan verander dinge totaal en al in jou lewe en in jou sirkels waarin jy lewe. Nou As ek sou vra, ehm, um, waarom is dit dan? Ons sien dat dit eintlik God se plan is. Dat hy in sy woord vir ons leer, ons moet vervul wees met die Gees. Dis God se standaard, dis 'n opdrag. Dis hoe sy kinders hier op aarde hom gaan tentoonstel en getuies vir hom gaan wees en voorbeelde vir ander. Maar Hoekom is dit so dat ons nie almal vervul is nie? Hoekom is dit dat daar baie Christene is wat nie vervul is met die Heilige Gees nie? Wel die eerste het ons nou gesien is onkunde. Mense verstaan nog nie die drie eenheid nie. Mense verstaan nie dat God Vader, Seun en Heilige Gees is nie. Mense verstaan nie dat die Heilige Gees God is en dat ons in die bedeling van die Heilige Gees lewe. In die Ou Testament was dit die bedeling van die Vader wat op die voorgrond was. Toe het Jesus gekom en die kollig was op hom. Maar toe hy hemel toe is, het hy gesê tot my wederkoms, toe hierdie tyd waarin ek en jy lewe, is die bedeling waar ek by julle gaan wees en in julle gaan wees deur my Gees. Dis die bedeling van die Heilige Gees en daarom sien ons Handelinge skrywe na Christus se hemelvaart hoe dat die Gees nou die kerk en die Christene se lewens beheer het en die kerk uitgebou het in die naam van Jesus uitgebou gedra het en verheerlik het. Dis die wonder daarvan. Die wonderlike waarheid dat ek en jy moet weet dat die kerk van die Here kan alleen groei en effek hê in die wêreld en 'n impak maak as ons gees vervuld is. Maar baie keer is ons onkundig. Ons weet nie dat die Gees wondere kan doen, dat hy gawes het en dat hy deur ons wil werk op 'n bo-natuurlike wyse. Ons verstaan baie goed nog nie soos ons onkundig is miskien as ek dink aan wat ek lees in Handelinge 19. Dan vertel Paulus hy kom in Efese. Hy vra soos op ander plekke, is hier Christene? Is hier 'n kerk? Ja, hier is. Waar? Hy gaan soontoe, hy kom daar hy kry 12 disippels. Hy vra vir hulle, Hoe lank kom hulle al hier by mekaar? Nee, hulle is 'n getroue klein groep vir 3 jaar, is hulle nog steeds 12 en hulle is by mekaar. En Paulus <laughs> besef daal, hier's ergens groot fout, want waar die Gees lewe vervul, lewens vervul, vertel hulle vir ander. Groei dit. Loop die stroom al weier en weier en weier. Jerusalem met 3000, 5000, ontelbaar. Gaan kyk maar hoe Handelinge die verhaal vertel oor die groei van die kerk van die Here Jesus in Jerusalem. Maar hier in Efese groei niks in 3 jaar nie. En dan vra hy hierdie vraag vir hulle: Het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowe geword het? Sê hulle: Hulle weet nie of hulle die Heilige Gees. Kom ek lees dit vir jou. Handelinge 19 vers 1. Paulus het in Efese gekom en daar het hy 'n groepie gelowiges gekry vir wie hy gevra het: "Het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowe geword het?" Ons het nog nie eens gehoor of die Heilige Gees al gekom het nie het hulle geantwoord. Paulus het hulle ook die hande opgelê en toe het die Heilige Gees op hulle gekom en hulle het ongewone tale of klanke gebruik en hulle het geprofeteer en hulle was omtrent 12. Die hele stad het verander toe die Heilige Gees kom oorneem het in hierdie groepie van 12. Want kort daarna kon hulle nie meer al die mense huisves in die huis nie en moes hulle die saal van tirannes gaan huur het. Hier het nou groei en momentum gekom dat die duiwel het nie meer plek gehad nie. Hulle het 50000 silwerstukke waardevolle se waarde van toorboeke het hulle op die plein openlik verbrand en gesê ons het niks meer met die duiwel en die okkultiese goed te doen nie en ons wil niks van sy goed meer in ons huise en ons lewens hê en ons skoon gemaak al standpunt ingeneem. Die krag van die Gees wat hulle onderskeiding gegee het en wat vir hulle die moed gegee het om op te staan vir Jesus. En ons <laughs> lees ook dat die hele bedryf oor Diana se tempelbeeldjies en uh, Artemis die seksgodin se uh, gelukbringertjies, daai het nie meer verkoop nie. Niemand wou dit meer hê nie. Wat het dit Christene geword? En die Gees het hulle oorwinning gegee oor sonde en hulle oop gemaak vir hierdie geluksgodin wat hulle aanbid en dit het nie die ware lewende God is nie. So die hele Efese het verander toe daar kundigheid en kennis en 'n verhouding in die beheer van die Heilige Gees gekom het. Maar 'n ander rede hoekom baie Christene nie vervul is met die Heilige Gees nie, is omdat hulle sonde toelaat in hulle lewe. Hulle dink dit is goed dat 'n mens maar ook aan sonde doen. Efesiërs 4 vers 30 sê, luister mooi, oor hoe ons deur sonde die gees kan hartseer maak en hom een kan druk. Daar staan en moenie die Heilige Gees van God bedroef nie want hy het julle as die eiendom van God beseël met die oog op die verlossingsdag. Ons kan die gees bedroef. Die gees kan in jou wees en jy kan sonde doen. Jy kan hom ongehoorsaam wees. Hy kan vir jou sê gaan en jy sê nee, wat dink hulle van my? Het gaan hulle gaan vir my lag of ek kan nie of ek is dit dit maar ek is ongehoorsaam. Ek doen nie wat hy sê nie. Of stop hierdie sonde en moenie meer so praat nie en moenie dit doen en gaan maak reg met daai persoon. Ek kan weier. Ek kan die gees teëgaan en bedroef. En dan is ek nie vervul nie. Daarom sê 'n opdrag moenie sonde toelaat in jou lewe nie. Moenie die gees van God bedroef nie ander probleem is natuurlik eie willigheid, <laughs> jy weet. Uh, ons ou natuur is nog met ons en ek wil maak soos wat ek wil. En ek wil nie voorgeskryf word nie. En wanneer die gees van die Here my bietjie in 'n ongemaklike plek vat en ek uit my <laughs> gemaksone uitbeweeg, dan het ek weerstand. Dan sê ek nee, my godsdiens gaan net tot hier. Ek gaan net dit doen. Ek doen nie daai tipe nie. Ek is nie iemand wat getuig of wat uitreik of wat vir mense goed gee of vat of hulle betrokke raak nie. Nee. Ek kan die gees ongehoorsaam wees. Ek kan eie willig koppig my verset teen die leiding van die Heilige Gees. Maar ek moet dit nie doen nie want die Bybel sê dis sonde. En ek kan sonde doen as ek die Gees in my lewe eenkant druk. Daarom is ons nie altyd almal vervul met die Heilige Gees nie. Nou vra ek vir jou. Ek onthou in my eie lewe. Wat van jou? Het jy al regtige ooreenkomste met die Heilige Gees gemaak? Vir hom die volle reg gegee. Vir hom gesê jy wil nie meer sonde hê nie. Jy wil hom nie weer staan nie. Jy dank die Here vir kennis en verkundigheid wat jy opgedoen het en dat jy hom meer en beter en beter leer ken. So jy wil van jou kant af vir hom vra om die volle beheer van jou lewe te neem. Ek onthou toe ek daai oggend daar toe ek daar gaan sit het en ek vir die eerste maal vir die Heilige Gees gevra het, kom vat U nou die beheer. Maak met my lewe net wat U wil. Was daar 'n verskriklike stryd in my binneste want ek het was bang, ek het vrese gehad, vrees van die boosheid het my terughou. Ek was bang geweest. Nou gaan ek nooit meer lekker dinge in die lewe hê nie, gaan nie meer kan lag nie. Nou vat die Here alles wat lekker is weg en ek het nou hierdie verskriklike swaar uh askese lewe waar ek niemand meer in die oë kyk nie en net heeldag met Bybel lees. Ek het so 'n beeld gehad dat gaan ophou lewe en ek is bang. Ek wil nie oorgee nie. Dieselfde was waar ook gewees toe ek uiteindelik sê kom, ek vertrou u eerder met my lewe. Heilige Gees vat oor. Ek weet u sal vir my sorg en gelukkig maak. Want u vrug is blydskap en vriendelikheid en vreugde. Ek vertrou u. Toe, toe was daar 'n tweede ding wat in my opgekom het, weerstand dat ek nie ooit sal kan trou nie en dat al die wonderlike dinge wat ek geïdealiseer het, nou moet jy weet, jy lê op die altaar, jy gaan nie meer daai dinge kan doen nie en ek is bang en ek wil nie oorgee nie. Uiteindelik toe ek alles oorgee, toe kom maar weer hierdie ou natuur se keer en se vrees en se stem wat sê jy kan nie God vertrou nie. As jy alles aan hom oorgee, dan stuur hy jou China toe. En ek is so bang om China toe gestuur te word. Ek het my eie plannetjies en ek wil hier by my mense wees en so en so. Ek dank die Here toe ek uiteindelik besef het, Here, nie meer my wil nie, maar U wil in my lewe. Heilige Gees, U moet die God van my lewe wees. Ek gee die volle beheer oor. U kan met my lewe nou maak net wat U wil. U planne is die beste. U toekoms is wat ek soek. U wil is al wat ek begeer. En toe ek dit gebid het, het daar vrede in my hart gekom. Ek het later aan meer bewyse gesien Maar in daai oomblik het ek in die geloof geweet, ek het iets gevra volgens God se wil en hy het dit gedoen. Ek het hom gevra om dit te vervul en hy het dit gedoen. Ek het hom gedank in die volgende sin: Al voel ek nie, al beleef ek nog niks, al sien ek nog niks nie, dankie o Gees van God dat U my vervul het, want U sê in U woord, ek kan U vertrou dat as ek iets vra volgens U wil, doen U dit. Dit is U wil dat ek geesvervuld moet lewe. Wie jy nie ook vir hom vra nie. As jy nie nou bereid is nie, moenie rus hê voordat jy hierdie saak met die Heilige Gees uitgemaak het nie. Maar as jy nou gereed is, kom ons bid saam. Here Jesus, ek bely my sonde en my weerstand teen U Gees. Here Jesus, my eie willigheid en koppigheid en ongehoorsaamheid en ek vra dat U dit nou sal vergewe want U het vir my aan die kruis gesterf. En nou maak ek my hart vir U oop Heilige Gees, U is van nou af in beheer. Ek nooi vir U in om oor te neem. Ek verwelkom U in my lewe en ek sê dankie dat U my nou kom vervul en my lewe volkome beheer. Maak met my soos U wil. En dankie dat ek weet dit is U wil en dat U van nou af my lewe beheer. Dankie daarvoor, Gees van God. Amen. Goed, tot volgende keer as ek dan begin praat oor die gawes van die Heilige Gees. Mm -hmm.